lhes queria apresentar Nikon Image Space. É um serviço de armazenamento gratuito de Nikon. Uh, pero não te preocupes porque se tu não tens Nikon também pode usar, pero com uma capacidade mais limitada. Né? Assim que nada, vamos a ello. Então, se tu aún não há não ha tenido problema com espaço em tua computadora, tarde ou temprano tendrás. Né? Então, salvo tu tenha tu memória externa, que não é mi caso, então tu terá que buscar nuvens externas. Né? Então, em uma dessas buscas, eu encontrei essa, essa plataforma. Tu conhece? Não conhece? Me permite compartilhar, assim, não via estilo Wii Transfer, así, ¿no? Ah, vía links, etc. Ahorita les presento, ¿no? Entonces, mira, para quién es, para quién es con ahí, mira, te da 20 gigas de, memoria. tú tienes solo que cadastrar el producto que tú tienes. ahí yo me acuerdo, pero te pide ahí los, los datos. Y bueno, el quien no es, entrenar gratis si quiere, 2 gigas. Y yo creo que vale, la pena. Entonces, una vez registrado, más o menos así es la interfaz, ¿no? Así es por adentro. Entonces acá te permite organizar mi carpetas e essa opção que que é os estuches. Então, por dentro de um estuche, eu agrego carpetas acá. Tá? Uh, ah, álbuns, né? Perdão. Então, clico aqui crio um álbum novo. Eu não vou fazer não é um tutorial, né? Pero les presento nomás. É, então, por exemplo, acá tenho Lima Info e é dividido acá em tres carpetas. Tengo fotos acá de, todos todo el festival de teatro, por ejemplo. Entonces, la, gran, el gran viaje de, esa, de Nikon Space acá es el compartir, así, para mí, Es un poco arcaico, Pero mira, voy a entrar acá en configuración y compartir, Entonces acá él te permite, él te genera un, un portafolio. ¿Ves? Y te genera acá, por ejemplo, links para tú poder pasar esas fotos. Entonces, tú haces una chamba, haces una chamba y necesitas pasar fotos Então, se tu generas um link e passa a esa persona, essa persona, e aí tu puedes elegir, por exemplo opções de descarga. se tu quieres que, des, que permita descarga o tamanho da descarga. tu também pode también por exemplo, o color não de fundo estava branco agora está neuro. Bueno, configurações e itens assim. Então, informação copyright e limite de descarga. Então, não, não é muito secreto é bem fácil de manejar ele assim. Então, por exemplo entra em uma que não está acá, por exemplo. então, se é fácil, mira, clica cá em compartilhar e me vai abrir essa pantalla. compartilhar Então, ele já automaticamente genera esse link. Aí eu vou em ajustes e ajusto o que quero, etc. Assim que Está bien bueno. Excelente. Chupete. Así. así que nada, yo cuando lo descubrí me quedé bien feliz así porque... Y por eso les comparto porque parece bien mucho Si es que tú aún no lo conocías, ahí está. Y bueno, es eso. Si tiene alguna duda, deja ahí en los comentarios, pregunta y, y vamos aprendiendo juntos ahí. Vamos. Chao.